البلد ولقينا مسيرة معدية فتحركنا مع المسيرة يعني في صحابنا والناس اللي بتروح على طول في المسيرات فضلنا متحركين مع المسيرة أنا اتخطفت من جنب محافظة القاهرة آه، آه، كنت يعني واقف بشوف اللي بيحصل لحد ما حد حدف قنبلة غاز جريت آه، بعيد عن قنبلة الغاز لقيت واحد لف كده مسكني وشتمني وقال لي اثبت مش عارف ايه وبتاع فانا بفط ايده راح مطلع مسدس حطه في نص راسي و... و... وقال لي هقتلك والله هقتلك فجاه راحوا مكتفنا ويلا ياد يا ابن كذا وكذا وكذا والشتايم كلها وكان في واحده كانت موجوده بقى ايه شافت المسيره فكانت آه، بتبص عليها دخلت الاسم مسحوله من شعرها وبتتضرب وبتتهبط في الارض من دماغها مسك من شعرها وتتهبط في الارض صنعت حطينا في زنزانه لوحدينا كنا احنا ومجموعه تانيه كلها اتمسكت معاها عن عند عابدين في مجموعه اتمسكت معانا كل اكتوبر آه، الناس دي كانت جايه كلها مضروبه جامد جدا ووشها كان آه، اصابات آه، فظيعه احنا اول يوم قبل النيابه اتحطينا كلنا مع بعض في عنبر واحد تاني يوم رحنا النيابه رجعنا اتحطينا كلنا في عنبر تاني مع ناس تانية خالص كان في منهم اطفال عندهم من اول تسع سنين و12 و15 لحد 17 سنه خدونا ودونا للنيابه ربنا يا رجاله احنا لما وصلنا سامعين صوت بقى هتافات وكده فبصينا من عربيه الترحيلات اللي كنا جايين فيها لقينا كل ال... كل الناس اللي ممكن اتخيل انا حتى في ناس قابلتهم مره في حياتي موجودين وناس معرفهاش وناس صحابنا بيهتفوا ماسكين يفط علم سوريا متهمنا في حاجات غريبه ملناش علاقه بيها خالص يعني انا المفروض ان انا كان معايا سلاح ناري وطلقات ناريه وضربت عسكري عورته و... وطبعا كنت متجمهر اكتر من خمسه وتجديد الصف العام وتهم غريبه يعني كانت الناس آه، بالفعل خلاص يعني لما شافوا اولادهم في القفص اولادهم كانوا منهارين ما ضربتش جوه القفص الاتهام بتاع المحكمه بس واحنا خارجين ماشيين في الطرقات اتضربنا بالعصيان بتاعت الامن المركزي واحنا بنهرب حسن الامن ابتدى في طوب وابتدى يضرب وابتدى بقى ايه الناس تتسحب من من وسط بعض وتتضرب ضرب مبرح من قوات الامن الناس اللي واقفه بره ملهاش اي حاجه يعني ابتدت الناس تجري صحابنا في وسط الجري ده كان قوات الامن طلعت زي قوه مخبرين على عملوا اتصالات على بلطجية المنطقة جابوهم آه، عشان يأذوا العيال ويمسكوا اللي يعرفوا يمسكوه منهم واتجاب صحابنا اللي كانوا واقفين بيهتفوا يحيى أبو النجا أحمد آه، نبيل عبد القادر محمد ومصطفى مجدي مصطفى مجدي ده أخوي عشان البلد يبقى فيها قانون لازم يبقى فيها حد بيطبق قانون يعني واحنا ما عندناش شرطه احنا عندنا هنا مجموعه ناس خايفه آه، وما عندهاش ادنى ضبط النفس هم حقيقي اكتر مجرمين يعني موجودين